Astăzi este despre a uni. În dicționar este a aduna mai multe în același loc. Și uh, m-am gândit la suflete. Noi suntem uh, suflete și suntem energii, cred. După ce nu mai suntem, poate ne unim cumva uh, la, într-un singur suflet care, pe care noi îl numim Dumnezeu. Uh, cred că Mm, sunt absurde atât de multe păreri contradictorii în care eu am dreptate și tu nu ai deloc sau în care eu sunt negru și tu ești alb, în care uh, există discriminare, în care sunt mai multe lucruri. Uh, cred că e frumos să ne unim înainte de a aștepta să nu mai fim și cred că a unii este a, a simți dragoste indiferent că am o părere total diferită de a ta. Tu ce părere ai? Ciao!